la première fois dans son histoire, à l'Euro, l'Italie a marqué plus de deux buts dans une rencontre. Et oui, 39e match dans son histoire à l'Euro ce soir. Uh-huh. Jamais les Italiens avaient marqué plus de deux buts dans une rencontre. C'est incroyable, mais vrai. 3-0, comment vous avez trouvé les Italiens ce soir à bah, Je trouve que votre titre est bien. Euh, L'Italie a assuré contre une équipe euh, de Turquie qui s'était préparée à défendre qui n'a pas beaucoup d'arguments offensifs, ni en soutien, ni en velléité, ni en qualité individuelle. Je trouve que Yilmaz a été très isolé et que petit à petit, après 30 minutes de jeu, l'Italie a pris le dessus. Et Jorginho, le fait d'avoir laissé Jorginho les passes à travers les lignes, a lentement tué la résistance de la Turquie. On va revoir les trois buts si vous venez d'arriver. 3-0 pour l'Italie, donc devant euh, la Turquie ce soir. Marcel, euh, on voit, c'était après la pause, 0-0 hein, après 45 minutes. Et ce premier but, est-ce qu'elle est bien défendue ou pas euh, finalement non, <laughs> il, a joué un petit peu de chance ou de malchance pour le défenseur turc, mais on va dire que bah, l'Italie, sur ce qu'elle a montré, mérite ce but, point final. Et ils ont continué d'aller vers l'avant et, dans le contenu et dans les stats, euh, c'est mérité de marquer ce deuxième but avec une présence encore euh, euh, de <laughs> l'indémontable. But, but, de renard de, surface, bah oui. Ben, la qualité de l'immobilier. On a vu encore cette saison avec l'Italie, capable de marquer. C'est pour ça qu'il est là et il est titulaire, c'est qu'il est capable d'être la surface des réparations et d'être prêt à marquer. Le troisième but, Pat, c'est après cette. Mauvaise dégagement du gardien. Si, ouais, mauvaise euh, relance du gardien qui perd le ballon dans l'axe et après ça va, ça va très vite, ça se joue à deux touches, contrôle, passe vers l'avant et ça crée le décalage et euh, Insigné ouvre son plat du pied il avait loupé en première période. Mais là, il a eu euh, beaucoup de calme. Euh, son position de corps est très bon. Et là, euh, il laisse aucune chance au, gardien. Il ouvre bien son pied, comme Thierry Henry le faisait tellement souvent avec vous du côté d'Arsenal, évidemment. juste un, petit mot sur ce premier but aussi, parce que Marcel ne critique jamais les défenseurs, vous le connaissez. Mais Pat, vous me disiez tout à l'heure que Temirail sur, la ligne, peut-être qu'il peut faire autrement avec son corps. Oui, c'est sûr que c'est plus facile maintenant. Premier but aussi, parce que Marcel ne critique jamais les défenseurs vous le connaissez. Mais euh, Pat, vous me disiez tout à l'heure que des sur, sur la ligne, peut-être qu'il peut faire autrement hein, avec son corps. Oui, c'est sûr que c'est plus facile maintenant hein, en voyant le, ralenti. Mais c'est vrai que quand sur le centre, le défenseur aurait peut-être aurait peut-être pu être mieux positionné, avoir un corps un peu plus ouvert qui lui aurait permis peut-être de... Oui, parce que euh, c'est pas le même football l'Italie euh, maintenant. Avant, c'était l'Italie qui essayait de défendre. Maintenant, c'est l'Italie qui joue ballon, qui va vers l'avant et ça va correspond parfaitement à son, à son football. Et euh, il marque euh, euh, à la Lazio. Il a maintenant, avec le style de jeu et les joueurs dans l'Italie, je pense qu'il a beaucoup d'occasions pour marquer. Tiro Immobile, justement, on peut l'écouter, sa réaction après cette victoire pour son équipe d'Italie. C'est Java. On a essayé de les affaiblir pendant la première mi-temps en allant à droite à gauche. évidemment, on n'est pas toujours très fort hein, sur les, sur les crosses. On essaye d'être plus rapide. Eh, Nous ne sommes pas très grands. On a eu du mal au début. On a essayé d'accélérer. Eh, mais on a toujours euh, cogné contre leur mur. En deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus fatigués. Ils ont essayé de nous presser, mais les espaces se sont ouverts et toute notre qualité a été visible. Euh, tu as un message après ton but. Eh ben, on a reçu un message de Lino hein. Banfi qui nous disait quelque chose. Eh, il fallait qu'on crie euh, quelque chose. Mais je dédie ce but à ma famille, à, ma eh, femme, à mes eh, parents, hein, à tout le monde. C'est une grande émotion d'avoir marqué ici. Merci, merci à vous beaucoup d'émotions. Il a remercié toute la famille, euh, tous les amis. Je pense qu'il a oublié personne. Eh il a remercié tout le monde, ce qui est bien, je trouve. Mais euh, en plus, il a, bien analysé le match. C'est vrai que la première mi-temps, leur jeu était un peu trop lent, un peu trop prévisible. Et quand ils ont accéléré petit à petit, et euh, la Turquie n'a pas su garder la densité défensive dans leur bloc. Et ils ont cédé, on les a sentis désunis en deuxième mi-temps, la Turquie. Il y a une stratégie d'étouffement aussi euh, du côté de l'Italie qui a récupéré euh, très rapidement euh, les ballons perdus. Christophe Joss, Daniel Bravo, vous êtes toujours avec nous après avoir commenté cette affiche. On va revoir quelques images de cette récupération de ballons de la part des Italiens qui n'ont euh, pas vraiment laissé jouer non plus euh, l'adversaire ce soir, les gars. Oui, c'est ce que disait Patrick Vieira en, entame de ce match, avant ce match, dans, dans le briefing que, l'on faisait de cette rencontre euh, inaugurale de, l'Euro. Il disait c'est une Italie qui ressemble de plus en plus au Barça dans ce, dans ce secteur-là, où elle harcèle tout de suite dès la part du ballon Daniel, l'adversaire, pour le récupérer le plus vite possible et donc le plus haut possible. Et, ils l'ont bien fait. Hein. Ils l'ont bien fait et ça use l'adversaire, incontestablement. On a vu petit à euh, il y avait de la compacité dans, l'équipe turque qui cette compacité s'est délitée au fur et à mesure du, match. Les lignes se sont distendues. Euh, le, bloc qui était très dense et, très solide euh, pour résister aux assauts italiens. Alors certes, Immobilier a dit on n'était pas assez rapide, on, était trop prévisible très certainement, mais aussi parce que la Turquie parvenait à, maîtriser tous ces, assauts-là. Et puis, dès lors où il y a eu euh, un, peu plus de lignes distendues du côté de, la Turquie, un peu plus d'espace, l'Italie a pu s'engouffrer à, sa guise. Oui, c'est aussi le, fait d'ouvrir le score. Évidemment, ça a changé pas mal les choses. Et euh, Immobilier disait aussi qu'ils ont dû passer par les côtés et, et, sur les centres, comme ils, sont, ils ont des petites tailles, ils doivent surtout jouer euh, d'essayer de, couper les trajectoires et dans le jeu aérien ils ne, sont pas ils, ne, sont pas vraiment capables de s'imposer donc euh, ils ont quand même cherché à fatiguer l'adversaire et ça a fonctionné et moi je trouve qu'ils ont qu'ils ont fait un, assez bon match euh, ils vont monter en puissance moi j'étais surtout déçu de la prestation turque parce que l'attitude déjà de vouloir uniquement défendre j'ai trouvé ça assez décevant Merci les gars, restez avec nous hein, encore un instant euh, si vous voulez bien. 28 euh, matchs en tout cas maintenant pour l'Italie, sans défaite. C'est une belle série de deux ans et demi et ça fait neuf matchs de, suite maintenant sans prendre le moins but, de but dans un match.